Ola, eh, hoxe vou vos ensinar a facer un pozo con un torno. Elexín este proxecto porque me pareceu moi boa idea para este traballo de tecnoloxía e galego. Vou vos ensinar os materiais que vamos a utilizar. Esta lata, cinta de papel, cola blanca, papel de periódico, témperas, <laughs> este pincel, o corcho, un tapón, eh, dous círculos de cartón, dos paus, un alambre, un fío e como ferramentas vamos a utilizar eh, a pita de silicona e este alicates. Bueno, vamos a, a proceder ao montaxe. Primeiro temos que pegar estos paus a ambos lados da lata. continuación vamos a fixar a lata cos paus ao cartón con cinta de papel que temos aquí. Vamos a poñelo no medio e medio máis ou menos da, do cartón. Vamos a empezar a fixar. xa está fixado. E agora vamos a facer o torno pegando os círculos ao corcho. Tampouco foi falta moita cola. Bueno, xa feito o torno, vamos a dispoñer a metelo no eixe e na estrutura do pozo. E xa o temos listo. Bueno, como non tiño forza, vou pedirlle a un adulto que me dobre o alambre para facer a manivela vamos a reforzar a nosa estrutura con cartón pedra para así decorarla mellor. Vamos a reforzala ca nosa mestura de auga e cola branca e os anacos e, eh, dos xornais que xa, que xa cortei. Bueno, pois comezamos. Bueno, isto é unha tarefa bastante laboriosa, pero merece, merece a pena, xa que o acabado vai a ser mellor. vai quedar máis forte e podese pintar moito mellor. Ora que nos queda é empezar a decorar. Vamos a pintar A estrutura do torno de negro, para que asemelle a ferro. Agora vou pintar o pozo de cor area para simular que é de pedra. Porque despois vou facerlle como unha decoración con un rotulador negro para facer como pedriñas. Estou pintando a base de verde para que parezca erva. Está un pouco pintado de marrón, pero non importa, porque agora vamos a cubrir todo de verde. xa temos a pintura seca e xa podemos comezar a pintar as pedras co rotulador. Xa estamos rematando, solamente queda atar o fío ao caldeiro e ao torno. Este es el resultado final. Lo que veis quedó bastante bien. Eh, ya, ya lo tenemos listo.